Salut à tous, ici Carboom, bienvenue sur cet épisode 5 de ce let's play de Life is Strange. Donc, dans le dernier épisode, on s'est arrêté juste au moment d'arriver au dortoir pour pouvoir récupérer la clé USB euh, de Varenne et pouvoir donc euh, l'aller lui rendre au parking, ce qui sera l'occasion d'ailleurs de rencontrer euh, ce qui sera donc l'occasion de rencontrer Varen à savoir l'un des seuls amis de Max. Donc j'ai entendu, oh c'est pas le connard qui euh, brutalisait l'autre là, Logan. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, cette petite pute Je te merde. Et lui, ça doit être le pote qui l'a aidé à brutaliser Daniel. Connard. Et Football, Max. Big football. Oh, Kate Oh, comment ça va Attends, déjà Luke pour voir comment ça va. There's Kate, looking sad Alors parle-lui Hi Kate. Hey Max. Réconforte-la You look down. Let me help. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Je suis ton ami, je suis là pour t'écouter. Ah. Est-ce que j'ai pas un truc Allez, utilisons mes pouvoirs pour le bien de l'humanité. Hi Kate. Hey Max. Hmm. How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone if you don't mind. I'm sorry. Bon. Ben, je vais rester sur ma première option. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You look down. I'm kind of over humanity. Is there... Max, I'd like to be... I saw your future. Nice, and in your future you get a hug. Backwards hug. Ah, ça m'énerve de voir un ami, une amie comme ça qui déprime, putain.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 Zab! She was like a battery. Positive and negative. What do you think happened to her? Mm. Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Mm-hmm. Mm-hmm. Let me just run as far as I can. Bitte? You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need Ah, ist ein Ausweitrich. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog.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 Bonne victoire, hein. Voilà, comme ça, c'est comme si elle n'aura pas ma photo. Donc, elle peut aller se renculer. Putain, mais eh, j'ai même pas l'option de lui dire nique ta gueule. Et au passage, ben, j'aurais pu lui dire un truc, tu sais. Mais tu sais, Victoria, non, mais blague à part, c'est très vulgaire comme réplique, mais franchement, elle est à ce niveau-là. Hein. Euh, comment je peux la dégager Rachel House de House Me Money Pay Up Beach. Ah, intéressant. Rachel avait emprunté des thunes à des gens. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux... Sorry, no paparazzi allowed. Hmm. Mhm. Il euh, y a rien que je puisse faire avec. Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc que j'ai oublié par là. Oh What is that?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 Mais, pardon? J'allais vers le... None shall pass. Capiche? Et pourquoi ça, connasse Sorry, no paparazzi allowed. She looks like a pissed off wet cat, and she's still Euh... Mmh. Donc attends, j'ai utilisé la valve pour vous emmerder. Donc ensuite, du coup, ok. Ok Bon, désolé les gens, c'était relativement simple en fait, mais c'est juste qu'il me donnait l'impression qu'il fallait d'abord utiliser la pompe et ensuite faire quelque chose avec le seau. Bon Ça nous aura pris que 20 minutes good for hair, no?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 Hey, Victoria. Look, Viva. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Uh, Hey, Victoria. What do you want, Max? A picture. Désolé, mais j'ai pas de raison d'être gentil. Don't. Don't say a word, Max. Oh, wait.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 Donc voilà, certains n'approuveront pas le fait que je fasse euh, payer à Victoria de cette façon, mais quand même, je, voulais une photo souvenir. <laughs> non, et puis blague à part, euh, non, désolé, quand t'es un crevard, il y a des conséquences. Je ne me montrerai pas euh, gentil, surtout que ça aurait été faux cul en fait. the boys are loud. Taylor is a slave. Is this a Victoria's Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Hmm. HIV and AIDS. Machin, machin. Hmm, hmm, hmm. Go Miss hmm. Grant. Excellent. Not sure if I will, though. I'm a loser. Ah oui, la pétition. Ok. Ah oui, non, je crois que... Hmm. Map, map. Red Rob. no way in hell am I ever going here. formed. I'd love to make a photo collage of every person who posted these. Mm. Un truc pour les armes, ok. Comme the Bigfoot. hmm. Ah non, c'est Dana. Missing person, ok. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Je regarde des images notamment parce que je me dis si jamais je retrouve quelque chose qui ressemble exactement à l'image dans un truc, ça peut être quelque chose de... Quelqu'un dans les toilettes. C'est personne. Donc, bon, ça a l'air d'être des trucs que j'ai déjà vu la plupart. Qu'est-ce que c'est les toilettes Pirate on campus, subsidy for the week, Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Ah, a Good Girl, Books Club, Books for Adults, Medicine, Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. No boy superiority contact book as back me for saving. Okay. No, where is my... Don't be a zombie. We'll bang in... Okay, what? this is just mean and stupid. Will Bang for Jesus. <laughs> oh, sympa. Ah, machin. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Qu'est-ce que ça fait Pas encore plus de Love. Ah, ok, allons-y. Home sweet home, my favorite cocoon. Allons-y, explose J'ai une chambre pour moi seul Oh, c'est génial le campus comme ça, putain. Je m'attendais à avoir un truc en coloc. Oui, ma. Happy birthday, Maxime dit... Ah, voilà. Max, you're possible that me animal saying that you told some. Fils de pute! Euh, de... Comment Enculé Comment, j'appelle ma mère Comment j'appelle ma mère, putain Tiens, est-ce que dans mon journal, du coup, il a... Next, next, next, next. Ups, please. I can't be, Au Victoria a juré vengeance sur moi. Oh, parce qu'elle avait tellement l'intention de me foutre la paix. Euh, si c'est ça la conséquence d'avoir pris une photo de Victoria en se faisant un peu de sa gueule, je suis désolé, mais elle, faire, elle fait chier tout le monde. Il est temps que quelqu'un se tienne devant elle. Et s'il n'y a que moi pour le faire, et eh ben tant pis. Non, parce que là, à un moment, euh, foutez-moi la paix. Hop, the mirror. Look, photo. Parce que on prend le plus de photos possible. Je vais ressembler à un personnage de Bendy Dink Machine avec ça. Hop, euh, note. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Two mags are whom it may <laughs> concern. the cinematic contents of this search are for graphic graphics and controversial nature, recognition of memory with the greatest care and this discriminating reviews. I congratulate, I congratulate sick on you on your taste and eagerly await your in-depth review of Cannibal Holocaust and Ultra Pixel. Autant Cannibal Holocaust, euh, je suis familier avec le nom, etc. Mais Ultra Vixen, c'est... Ça me dit rien du tout, ça parle de quoi ce film Peace of Warren G. G for... The greatest I don't know. Powers True. Est-ce qu'il faut que je saute sur mon lit pour euh, avoir accès à ces ah trucs-là L'ours en plus, putain. La vache. Mais la vache, elle a des munitions hein, pour qu'on l'emmerde. Je veux dire, tu amènes ton ours en plus dans un campus euh, lycée-université. Tu amènes des munitions. Ah. Ah d'accord, c'est le... Stripes, turn off. Bed lay down, Drew So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Qu'est-ce qui se passe donc si je l'éteins Bon, oh, c'est plus joli avec la lumière. Artbook. Hmm. Yeah. Cartier-Bresson, Gounod, Hamilton, the greatest. <laughs> C'est musique d'ado. Max <laughs> and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Donc, où est cette clé USB D'accord. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. Mm -hmm. That was a good hockey game and a great fight. Man, <laughs> Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Mm. Borrowed your drive so I can watch some flicks while I If you need it back, you just track me down in my room. Oh! Great. Uh. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Bisous, bisous. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HD TV. Oh, la plante. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. <laughs> je m'y attendais. Je m'y attendais honnêtement. Et franchement, je me dis, bah autant s'occuper de ma plante. Hein, euh. Alors, bon ben, je pense que c'est à peu près tout. Alors, attends, il se passe quoi si... Hmm. Alors, assez de musique. Je vais jouer un peu de guitare. Nous allons finir en jouant un petit peu de guitare. Oups. Play. D'accord, ok, donc après ça... Ok. Bon, et eh bien du coup, je vous propose de nous arrêter là-dessus. Euh, avant ça, je vais lie down Allez, lie down Donc voilà, je vous propose de s'arrêter là-dessus. Je ne pense pas que cette action aura des conséquences, j'espère. Oh. Monologue. Je pense que je peux parler. Donc, je vous propose d'arrêter là-dessus. Je se retrouvera pour l'épisode 6 de Life is Strange. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous au Discord, au YouTube, au Twitter. Et à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao